वेलकम दोस्तों आ गए हैं हम ऑटो एक्सपो 2023 अभी हम मैं हॉल नंबर फाइव में जा रहा हूं पहले मैं दिखाना चाहता हूं ऑटो एक्सपो में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम पे जो लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उन सब के लिए हमारी वीडियो रहेगी तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Photo expo बंद हो गया है तो अब हम ये हमारा छोटा सा एक टूर था ऑटो एक्सपो 2023 का तो आशा है कि आपको हमारा ये टूर अच्छा लगा होगा तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लोग ऑटो एक्सपो नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें हमारी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच सके तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में Thank you.